Claro que Podemos Vigo é un proxecto de todas e de todos. Un proxecto para construir un Concello transparente. Que atenda as necesidades da cidadanía, respetando a sanidade e a educación. Que defenda a democracia e os dereitos humanos en todos os ámbitos da sociedade. Un proxecto sostible que respecte o medio ambiente. Un proxecto para levar a cabo unha auditoría cidadá das contas municipais, dos contratos e das concesións públicas. Queremos construir unha cidade de todas e para todos. Queremos fortalecer os movimentos sociais, as plataformas, os sindicatos e as asociacións. Queremos un goberno do povo e para o povo. Queremos recuperar a soberanía. Procurando a conciliación e a igualdade de xénero. Facilitando o camiño a aqueles con capacidades especiais. Facilitando a participación a través das novas tecnoloxías. Esforzándonos por chegar a todas aquelas persoas que non poden acceder a elas. Queremos reconquistar a rúa, sobre todo na rúa. Queremos facilitar a creación de círculos nos barrios e nas parroquias. Como ferramentas para a construción do empoderamento popular. Dende o Consello Cidadá elaboraremos guías orientativas de funcionamento. Respetando a súa total autonomía. Queremos que desde nosos círculos cheguen iniciativas legislativas a todas as institucións sendo sempre fiéis o que somos, xente normal facendo política. Sendo parte activa da solución de todo aquilo que nos afecta. Un proxecto para recuperar unha cidade e recuperar un país. Música